Presented by Open Music. Recording studio मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक दीवाना के कुछ कर जाई कर में कुछ कर जाई आ मिलबू न सनम जाके मर जाई ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर जाई म्युजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक पहलू तू तो खात हो बानी पचतात हो दिलाबा पैसन मरलू तू लात हो प्यार में खिंचले बाहरू लक्ष्मण रेखा तैसे लकीर के प्यार में खिंचले बाहरू लक्ष्मण रेखा सोई लकीर के बानी ना बजो रंग भली की दे खाती सीना चीर के बानी ना बज रंग भली की दे खाती सी पड़ेला केहू से पहेला दर्द दिल के आग डहकेला आह भर देला केहू से पहेला दर्द दिल के आग डहकेला राइटर